必要もなかったんですよある意味では非常に正直なんですよ私千葉ねあのよく覚えてるのはしかもある程度評価してるのは週刊多分週刊新潮だったと思うんですけどもそのある室蘭の女性に1億円ね慰謝料払ったんですよ、ああありましたねありましたあの時ね私もね社会部から確かめてくれってね記者会見でその時は元の民主の代表 嫌なんですよだけど本人からね聞えちまったからその時に「週刊誌にこれ出てますけど本当ですか?」って聞いたのそしたら鳩山さん何と言ったいやー鳩はカムにされちゃいました鳩はカムにされたその一言で大笑いになって誰もそれ以上追求しないこの今ねまあそれに学ぶとわけじゃないけども今いろんな問題起きてるんで 遅い言うんからいことがあるん